sunt al ciu, jeni vu dir vi, edio, ca mi havas tri eble kvar minuto in entute por fari citiun filmeton, cer mi devas feke en litigi estes ege mal frue domi tie do mi parols rapide porque mi volis presenti al vi mia noven ideo. Do, mi volis che vi ciui helpu min troli youtubiston ci tie en Sidneo. Do, mi havas granden ideon ca mi volis racconti al vi iomete per il historio del ideo. Do, ofte ci tie en Sidneo aliai youtubistoi convenas um, con mi, comparneble, en la urbo centro ca ni faras filmu in cune, faras stulta in feroin, ca simple generale estas stultuloi. Do, estas aparata youtubisto chiki e kun kiu mi kun la bodes kelka in um yen build of il metodo de li chiti e la angulo um lia nomo estas Matthew, kai mi metos ligilon al aparata filmo de li en la preskribon sube kai mi volas ke simple ke vi tiui iru al tiu filmeto kai lasus komenton en esperanto kai ne en la angla simple en esperanto kai insultu lin sed ne estu katsulo simple insultetile. Ne diru che mi mi aspetta che vi foriros kai sin modetigos, ne diru tion. Simple diru ion stultan cosa. Uh, eh, vi vi ha grandan fronton kai mi shatas cin. Uh, eh, Nest sias, mi nestias che mi jus electis fronton eble mi pensas per mi mem. Do, iru tien la komenton commenton en esperanto um ne diru ke gi estas en esperanto kompreneble um kaj ne en metu ĉar vere ŝajne la YouTube spam kaptilo simple kaptos gin kaj diris ne haŭto vi ne povas fari tion sed la eble du komentoj um diskonigu la ideon al ĉiuj el viaj amikoj esperantistaj um mi esperas ke multege da homoj simple kunigas post kelkaj horoi kai metos multege da komentoj. um, estus bonege se exemple cent homo et lasus commento in esperanto en chitu a parte filmeto cer kiam li vekijos post ses set now hodo i mines cias kai li virus ke la cigigilo dires ke li havas cent commento in verschaine li dires kill of fact kai li al klakus jin kai tiam dirus au di marukus ke chiu el commento estas sin ia fremda stranga lingvo kai li comprehensible simple sidus te kai dires uh, hm, mine comprehensas kai eble copias uno el comento y el google traducilo que el trovus poste que facte gi estes en esperanto que tío verishaine pli confusus lin que eble li memoros primi la bella Ivo dia que diros Ah, estes trollado de Ivo Dieto. Compreneble, ne diru mia nomon. Mi simple volis che vi ciui idu tien, lasu stuton commenton tie, kai invitu ciuin el viai esperantistai amicoi, kai enmetu mutege da commentoi, kai trollu lin mutege. Kai mi pensas che gestus bonega ideo, cer ci tiu youtubisto, ne nure estas youtubisto kun kvin mil abonantoi, Um, li, li facte ne havas tiom multe da abonantoi, sed li estas organizanto de la Australia YouTube Comunumo, ci tie. Do, li facte havas grandan vocion en la Comunumo me, do, estus amuse, sed poste li facte racontus pritio al liai amicoi YouTubistai, kai eble kelkai al li li parolus pritio al liai um, spectantaroi. Do, imago se tiu racontus simple movigius um, tra la tuta comunumo kai poste multege pli da homoi audus pri Esperanto, do gi povas esti fakte bona varbilo, sed eble anca simple fiasco, sed jen mia tuta ideo, Estas ligilo en la prescribo, idu tien, lasu commenton, diru iun stuton invitu viain micoin, ca jen cio!